عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناه صوفي شانيل اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الخريجه كما كتشوفوا يبان لي الجو مشمش هي في الحقيقه هاد, هاد النهار ما كنتش دايره نمشي لهاد المحل كنت دايره نمشي لواحد اخر بعيد شويه كيبيع لي الحوايج ديال الكاطو وديال داكشي professionnel. mais ما كتبش الظروف بغيت ندير غير واحد الطارطه هكا خفيفه للبنت ديالي على حسب المدرسه وقلت علاش لا تمشيو معايا ان شاء الله باش انني نشري لها شي حويجات اللي غادي ندير ندير بهم لا ان شاء الله الفيديوهات المقبلين غادي نحط لكم واحد الوصفه رائعه اولا واحد الكريمه اللي كتجي الحشو وكتجي حتى للتغليف ديال التورته كتجي رائعه واحد بطريقه مختلفه نتمنى انها تعجبكم اليوم ان شاء الله غادي تفوتوا معايا هذا النهار غادي نمشيو نتقداو شي حويجات غنمشي غير كازينو ماشي شي حاجه بعيده ولكن يعني في مام ان قدامي كاين شي دي ماغازا اللي كيكونوا قراب تقدري تشري منهم شحال من حاجه باش انك تصايبي لا خليكم معايا وفرجه ممتعه فهاد النهار ان شاء الله غادي نشارك معكم مجموعه ديال الحوايج من بينها الزبده اللي كنستعملها في في الحلويات آه، كذلك لا كريم اللي كنستعمل بها اللي كنستعملها باش انني ان اولا الكريمه السائله اللي كنستعملها باش كنعمل لا كريم ديالي الملونات كما كتشوف انا ما كناخذش هادو بزاف ولكن بغيت نشاركو ندير منهم حتى هما نشاركهم معكم كنستعمل انا بلاصه واحده اخرى كنتقدم منها ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو خاص بانواع ديال الحلويات ولا الحويجات اللي كيتباعوا فيه واحد المحل رائع فيه حتى الاثمنه مناسبه هنايا خديت بزاف ديال الحوايج خديت الملونات خديت هذاك لو فيكس ديال لا كريم الكريمه خديت هنايا عجينه السكر اللي غادي نغلف بها الطرطه يعني بزاف ديال الحويجات بقاو معايا نشوفو مجموعه ديال الحوايج انا جيت باش ناخذ الدقيق اللي كنستعملو بالنسبه ليا كنستعمل هاد الماركه دائما كناخذ T 45 T 45 pardon هي جميع يعني كتصلح لكل شيء انايا خديت Nestlé. اللي غادي نديرو الكريمه اللي قلت لكم عليها واحد الطريقه آه، جديده ودابا غادي نمشيو للكريمه السائله اللي غادي نستعمل بها اللي غادي نستعملها بالنسبه لهاد الكريمه السائله فيها مجموعه ديال الانواع دائما كتختاروا كتشوفوا من الظهر ديالها كاين هاد العلامات هما اللي كيعرفوا تعرفي بهم انهم لمن كتصلح بالنسبه لهذه ما كتصلحش نهائيا باش انك تقدري تطلعيها اولا ديريها الباتور هذه كتصلح اما للقليان اولا تستعمل باش انك طيبي بها بعكس هذه اللي كما كتشوفوا فيها هنايا ربعه د النجيمات اولا ثلاثه ولا بحال هذه اللي مرسوم فيها قبل آه، لا كريم كان هذه هي الكريمه اللي كناخذها هنايا جينا الزبده بالنسبه للزبده انا كنستعمل اما هاد الماركه اللي دائما كنديها رائعه ولا كنستعمل آه، بريزيدون حتى هي كنديرها بزاف بالنسبه لهاد الكريمه اللي غادي نستعملها كنستعملها فيها بريزيدون كندير فيها آه، دمي سال يعني فيها شويه ناقص غير شويه الملح باش كتجي زوينه ديك الحلاوه مع الملوحه كتجي رائعه بالنسبه لنا لهذه ما كنستعملهاش نهائيا مارغارين ديالهم ولا كتجي لي دايره بحال الشحمه ما كنستعملهاش اما كندي هذه بريزيدون ولا كنستعمل الاخرى اللي قلت لكم عليها البلو كتكون زوينه بزاف وحتى البنه ديالها كتجي رائعه في هاد لاكريم اللي غادي نديره ودابا انا ساليت التقضيه ديالي انا راجعه للدار ان شاء الله غنشارك معكم غنوري لكم حاجه بحاجه الحويجات اللي خديتهم بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو ودابا كانوا هادو هما الحويجات كاملين اللي خديتهم اللي غادي نخدم بهم ان شاء الله خديت هذا هذا الكاطو ال crêpes dentelle اللي غادي نديرو ان شاء الله في وسط الطورطه كيجي غزال كتجي ديك القرمشه ديالو مع الكريمه تجي زوينه خديت هاد les poches اللي غير هما jetables. بالنسبه ان ال poche اللي عندي مشى ليا ضاع خديت هادو غير بلا ما باش نمشي تنمشي لل magasin ديالهم باش ناخذ لي حاجه مزيانه حتى هادو مزيانين لانك يعني غير ترميهم فيهم شي 10 ديال لي بوش ولا 20 خديت la pâte هادي la pâte sucre باش غادي ان شاء الله نغلف بها الطورطه بالنسبه لهاد الحويجات اللي خديتهم غادي ندير بهم واحد الطورطه البنيته ديالي هذه الكريمه كما شفتوا كما قلت لكم ان شاء الله هاد الطورطه غادي نديرها غادي نحط لكم مجموعه ديال الفيديوهات واحد ثلاثه ولا جوج ديال الفيديوهات اللي غادي نوريكم فيهم الكريمه على آه، اللي درتها la génoise اللي غادي نستعملها ان شاء الله هنايا خديت هاد الشيكولا حتى هي كنديرها مزيانه كناخد نيسلي وكناخد حتى هادي ديال لا ماركازينو كازينو كتكون فيها 64% الفوق ديال الكاكاو حتى هي النوعيه ديالها زوينه غادي تشوفوها ان شاء الله في الكريمه غادي تجي غزاله بزاف خديت هاد لي جيل لي كولورون حتى هما مزيانين يعني جربتهم قبل كنت جربتهم قبل حتى هما مزيانين وغادي تشوفوهم ان شاء الله اللي غادي نخدم بهم ان شاء الله كلشي غادي نحطوه لكم كل فيديو غادي نحط لكم على حده غادي نحط لكم la génoise نحط لكم الكريمه اللي استعملتها اللي قلت لكم جديده زوينه بزاف وان شاء الله غادي نحط لكم حتى التغليف الطريقه ديال التغليف ديالي اللي نديرها هذا خديت هاد لي فيكس غادي نجربو ان شاء الله ونرد عليكم واش مزيان ولا ماشي مزيان وتقريبا فيه ثلاثه ديال les sachets. كديري ال sachet وحده كديريها في واحد ربع ديال الحليب انا غنجربو معكم ونقول لكم كي واش هو مزيان ولا لا خديت هنا vanille عاديه Alsa خماره الحلوه خديت هاد العويدات اللي غادي ان شاء الله الا قديت غندير لهم لي مارشمالو ولا ما قديتش يعني نشوف شنو غندير بهم خديت هاد les perles نتاع الحلوى باش غنزين لها بها التورته وخديت هاد les fruits cerises ولا حب الملوك باش انني نديرهم لداخل في وسط التورته باش ما تجيش ما فيها حتى شي حاجه تجي زوينه كل هادو هما تقريبا كاع الحويجات اللي خديت خديت حتى الزبده كما قلت لكم ديتها وديت هاد les dessins هادو مخدومين بالعجينه تاع اليونيكورن يونيكورن تا هما خديتهم هنايا خديت حتى الزبده كما قلت لكم Président انا ديتها demi-sel ان شاء الله تشوفوا معايا الطريقه اللي غادي نستعمل بها الكريمه أتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم ولقاؤنا يتجدد ان شاء الله مع يوم جديد افكار جديده ووصفات جديده وخليت لكم الراحه